ಮಿಕ್ಕಿದ ತಿಂದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ತಿಂದವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪೈಪು ವೈರಿಂಗು ಟ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಯು ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಹಾಂ ಮೀಟರ್ ವೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏ ಮಿಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ತಿಂದವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಟ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಮನೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪೈಪು ವೈರಿಂಗು ಟ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಯು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ರೆಡಿ ಮೀಟರ್ ಚಂದಾಗೈತೆ ವೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೋಮ್ಯ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ತಿಂದ್ರಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ತಿಂದವ್ರೆ ಸೋಮ್ಯ